ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੈ ਆ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਰੈਡ ਤੇ ਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਓਏ ਅੱਗੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰੋ ਐ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਓਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਪੜਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਤੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਮੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਜਾ ਮੂਵੀ ਬੜੀ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਤਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਤਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੱਲਾ ਵੇ ਯਾਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਆਹੋ ਯਾਰ ਚਾਚੀ ਬੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਚਾਚੂ ਉਹ ਗੋ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਓਏ ਆਹਦ ਅੱਗੋ ਕਹੀਏ ਬੋਵੋ ਯਾਰ ਅੱਗੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਲੋ ਲੋਸ਼ੇ ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਰੇ ਆ ਕਿ ਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ और मामा क्या अच्छे गए भैया ए भैया भैया चार बजे निकलेगा